Все минуло рідна, все минуло. Все минуло рідна, все минуло, не жалію я за тим, що було, бо коханню меж в житті. страждає, бо коханню меж в житті немає, той, хто вірно любить, той страждає, а життя так просто не проходить, воно б'є, мов джерело. несе в морях всі води, прохолодою вкрива тепло душі, розійшлися дві стежини долі, бо любов переродила. що в серці я посіяв, залишились туга і надія, і той біль, що в серці я посіяв, а життя так просто не проходить, воно б'є, мов джерело. прохолодою втримати тепло душі, не побачимо ми більше зранку, як зірниці мріють на світанку. без розплати свого щастя нам не збудувати на чужому горі без розплати свого щастя нам не збудувати, а життя так просто не проходить. джерело землі, з бистрини несе в моря всі води, прохолодою вкрива тепло душі, з бистрини несе в моря всі води, прохолодою вкрива тепло. she